ميطو 3 minutes c'est pas possible les 7 minutes deuxième mi-temps على الحقره هذه الحقره حتى شافهم قاليزاو باش يبرد ما ما ما اش نقول لك تلعب مليح ما راك سالك ما تلعبش مليح كيف كيف فريقنا مولودية العلمة محترف بها بمعنى كلمة اللي يمد اللي يمد الفريق الوطني راهو فريق محترف رغم القهر ورغم العواصف رغم الزلازل ورغم البراكين إلا أننا سنبقى واقفين راية علقها أنصار البابية في ملعب بولوغين في لقاء جمع ملودية العلم باتحاد العاصمة هذا اللقاء شبيه بأفلام هوليود الأمريكية بل بأفلام بوليود الهندية بطل هذا اللقاء هو الحكم الذي أضاف سبع دقائق خيالية أو بالأحرى 12 دقيقة شيطانية كانت كفيلة بتغيير النتيجة لم يصدق لمسامعية ولاعبي اتحاد العاصمة أنهم سجلوا هدف التعادل أمام العملاق مولودية العلمة فرحة هستيرية عمت الملعب وكأنه هدف الفوز بالبطولة فهم سجلوا أمام أحسن فريق يطبق كرة قدم جميلة في الجزائر لكن لا محل لها من الإعراب في بطولة الانحراف المرتبة الرابعة عشر في سلم الترتيب ب 28 نقطة لا يعكس الوجه الحقيقي للبابية وإنما يعكس الصورة الحقيقية للبطولة الوطنية